біз сіз болғанда жақсы ұйықтап алайлы ертеге қылышты көтере тұрған болайлы ұйқыны қандырып құрсақты тойғызып анан шығайлы деп біз өзімізге сенеміз да ал уақытта қылыштардың салмағы 10 килограммдан 15 килограммға шейін он 10 он 15 килограммға шейін гірді қарматып қойсаңшы шауша аласыз ба алтымышы жеңіліп қалады деп алтымышы алтымыш миңге шыға тұрған болып жатады батырлық өмірді қысқартпайды қорқоқтық өмірді ұзартпайды деген бүгінгі сабақ фи алейхи вассалам пайғамбарымыздың ұлы батырлығы бойынша бұға шейін альхамдулилля әрбір сабақта пайғамбарымыздың сыпаттарын өткенгі сабақта қайырымдылығы берешенділігі жомарттығы пайғамбарымыздың ілімі данышмандығы жөнөкөйлүгү бүгүн пайгамбарыбыздын батырлығы боюнча батырлық дагы бул жакшы сыпат экен да коркоктук жакшы сыпат емес Батырлық жакшы сыпат алла таалага батыр адам сүйкүмдүү күчтүү адам сүйкүмдүү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан күчтүү мусулман аллага ал сіз мұсылманға қарағанда сүйкімдірек дағы жақсырақ дағы андықтан пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам өзі күшті еле өзі батыр еле ә, мынау ұшы сипаттар бүгін үшін хазірет әли разиаллаху анху пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам сыпаттарын баян қылып мындай дейді عليه وسلم أجود الناس صدرا وأشجعهم садран أجود الناس صدرا وأشجعهم قلبا وأصدقهم لهجة وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам адамдардың ең берешені эле көкірегі жүрегі ең жоомарт эле жана адамдардың адамдардың ең баатыр эле дейт бүткүл адамзат келсе ошонун эң баатыры мухаммаду расулулла болгон ашад жүнна бардығынан жүрегі үшінчалық батыр эле жана сөзүндө эң чынчыл адам эле мүнөзү эң жумшак адам эле бала чакасына эң сыйлуу адам эле аял бала чакасын урматтаганы жашоо тиричиликте эң сыйлуу адам эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сахабалары бир коркунуч келип калганда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү алдын түшөт эле аркада туруп алып сен бар сен бар дебейт эле өзү алдында эле биринчи алдында болот эле анас разиаллаху анху айтат бир жолу медина эли чочуп коркуп калды дейт зата лейлатин ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق ناس قبل الصوت فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا وقد سبهم إلى الصوت واستبرأ الخبر على فرس لأبي طلحة عري عري والسيف في عنقه صلى الله عليه وسلم وهو يقول لن تراعوا رواه شيخان بخاري buxariyda جنا صحيح مسلم бул rivoyat روايات كده مدينة يلي жолу ушундай قطو үн чыкканда قرقب бир түнү адамдар ошол yün тарапка жол алышқанда пайғамбар сол жақтан келе жатқан екен ал жақтан қайтып келеді келіп анан алардан бірінші үн шыққанда эле пайгамбарыбыз биринчи барган экен бул батырлықтың белгиси коркунучтуу үнбү коркунучтуу жанагы абалбы кандай болбосоң пайгамбарыбыз өзүнүн жанын бірінші санат эле барып ал жерден кабарды алса билди Э, пайғамбарымыз атқа мініп барған екен абу талхан атында екен болғанда да жайдақ дейді ұриин деп жайдақ атты айтады мына пайғамбарымыз жайдақ ат мінген э, анан кейін айттық қой өзі қылышын ине иліп алған болчу иліп алған болчу анан айтып атат лән тора қорқа тұрған нәрсе емес лейса хунака шей тахафунаху сіздер қорқа тұрған нәрсе емес ойлауға болады бұл бір риуаятта пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның аты әннәл фарас кана ябту лә юсри қату баспайды екен да фалама ракибаху сара сариан пайғамбарымыз мінгенде гүлік болды да бұл уажаднаху бахрам біз аны деңіз таптық дейді бұның мағынасы сариул жари гүлік қату жүгіре тұрған деп ибн омар разиаллаху анху айтады ма раайту ولا أنجد ولا أجود ولا أرضى من رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد إمام أحمد رحمه الله келтірген хадисте ибн умар разиаллаху анху айтып жатады мен пайғамбарымыздан батыр адамды көрген жоқпын пайғамбарымыздан да өткен батырды көрген жоқпын қолдау көрсетуде дағы пайғамбарымыздан өткен адамды көрген жоқпын жомарттықта да пайғамбарымыздан өткен адамды көрген жоқпын разы болуда да пайғамбарымыздан өткен адамды көрген жоқпын дейді <coughs> сахабаларға <coughs> қандайдыр бір қырсық қайғы келіп қалғанда қорқыныш қаптағанда барлығы пайғамбарымызға жашырынып алады еді мысалы жас бала бір нәрсе болып кеткенде атасының арқасында жүгіріп жашынып алады ғой етегін қармап же болмаса топалаң болып кеткенде біреудің арқасынан қашып сахабалар пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам шындай қылады еле الملمات وأحاط بهم المخافف لاذوا بجانبه الرفيع дейді мінекей пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламдың етегін қармап арқасына жашынып алышады әлі хазірет али разиаллаху анху айтады біз бір жолы сахабалардың жамааты ушундай бір қиыншылық келіп қалды адамдардың көзі қызарып кетіп ушундай оор күнге келип калганда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи уассалам менен сактанат элек пайгамбарыбыз душмандарга эң жакын адам болот эле бадыр согушунда мен көрдүм дейт биз баарыбыз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи уассалам душмандарга жакын биз пайгамбарыбыздын артында жүрөт элек дейт ошол күнү кана мин душмандарга өтө катуу оор бизге ошо күн болгон эле дейт муслим шарифте келет бара ибн азиб радиаллаху анхудан бұл айтады кана яқул الشجاع هو الذي يقرب من النبي إذا دنا عدو من المسلمين عند المقاتلة لقربه صلى الله عليه وسلم في العدة сахабалардан батыр деп кімді есептейді еле кім пайғамбарға жақын болса ошол батыр эле эмне үчүн пайғамбар душманға ең жақын болот эле дейт да түшүндүрө алдым ба пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи уассалам сахабалар ушинтип билчү экен да батыры ким экен себебі пайғамбарыбыз дұшмандарға ең жақын эле эми ким ошо пайгамбарыбызга жақынырақ болсо мына ошол батырлық деп ошого баа берилет эле дейт хунейн күнү хунейн күнү өтө оор болгон сахабалар болсо кичине бир топ жаштары жаң исламга келгендер кичине мактанып коюшканда биз бадырда үч эсе аз болуп жеңип койгонбуз эми хунейнде біз үч эсе өзүбүз көп болуп турабыз буларды жөн эле чайнайбыз депчи эди ажабатки касратукум качан силердин ушу көпчүлүгүңөр саныңар силерди таң калтырганда эмне болдуңар артыңарды карабай качтыңар го дейт ушундай болгон да ошон үчүн мусулман адам өзүнүн санына таянбасын мусулман адам аллага таянсын Өзінің күчүнө емес алланын алдындагы Алланың күчүнө таянсын алланын кудуретине таянсын мұсылман адамдыққа еще неме сахабалар пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабаларды дұшқа тәрбие қылған олар менен келген ошон үчүн халид ибн валид радиаллаху анху румду христиандарга чыкканын айтканда алар канча десе алтымыш миң сахабалар болсо отуз миң бул айткан мен эртеге жалгыз эле барайын деген канчага каршы алтымыш миңге алты эмес алты миң эмес алтымыш миңге жалғыз эле барайын дедим бұлар түшүнбөйт деген азыр эгерде биз отуз миң барып эгер алтымыш миң болсо жеңип алсак случайность деп айтат деген эми жөн ушундай болуп калды эми бир эки мындай мындай деп ошон үчүн мен жалгыз эле барайын мусульман өзүнүн күчү менен согушпайт мусулман алланын күчү менен согушат ушуну көрсөтөйүн дейт анан кеңеш өтөт ошол отуз миң кандай кылабыз эмне кылабыз жалгыз барганга макул саңарбы макул эмес сиңер <laughs> алтымыш миңге жалғыз шыққанға бирок анчамчалары макул анчамчалары макул эмес болду дагы келише албай калды жок деди канча барсын алтымыш миңге так алтоо барсачы деди буга дагы келише албады отуз барсачы деди келише албады алтымыш барса баардыгы келишти бирөө дагы шектенген жок алтымышы жеңилип калат деп алтымышы алтымыш миңге чыга турган болуп атат канчасы алтымышы алтымыш миңге чыккан адам эртеси күнү ошонун баардыгынын амири халид ибн валид болчу бирок ошо алтымышты отуз миңден өзүң танда деген бул ар бирин өзү тандаган сен сен сен деп туруп алтымышты өзү тандаган алтымышы таң аткыча токтогон эмес өзі риуаяттарда келеді ошо отуз миңге тең баары уктаган эмес алсыраган ооруган аксакалдар ошолор эле уктап алса основной токсон тогуз пайызы таң атчык чакта дуба кылып ыйлап чыгышкан биз сиз болгондо жакшы уктап алайлы эртеге кылычты көтөрө турган болойлу уйкуну кандырып курсакты тойгозуп анан чыгайлы деп биз өзүбүзгө ишенебиз да жақсы эс алыш керек деп биздин мээбизде мына материалист деп қояды ғой ұшы сіңіп қалған да руханият бізде жок да алардікі руханият аллаға таянған көрүп тұрады алла тағала менен бірге экенин жөн эле чабабыз деп тұрады алтымыш болбосо ошол жерден анан кийин карап туруп таң атып чыкты бирөө дагы жаткан жок дейт төшөккө жамбаштаган жок бирөө дагы ыйлап чыкты алла таала таң аткан чакты чечтирип койду уже булар эртеңки согушту таң аткан чакта алла тааладан чечтирип койду булар мынандай батырлар эле эмне болду анан кийин эртеси күнү ошо чыкты нары жактан алтымыш миң мына жактан алтымыш баратат алар ойлоп туруп бир келишимге келатат окшойт деген эй дейт мусулмандар бүгүн эч кандай келишим жок дейт кыйкырды ешқандай келісім тияқтан халид ибн уалидті қырды. біз келісімге келіп еле тұрамыз ей иттер деді креске сыйынған иттер деді біздермен соғысқанға келе жатамыз деді ал уақытта қылыштардың салмағы 10 килограммдан 15 килограммға шейін он 10 он 15 килограммға шейін кирди қарматып қойсаңшы шауша ба қалқандары 25 килограмм кие турган доспехтери совсем шлемдери менен айтпайлы ғой каты чапканда аны тосуп аны кайра уруп булар ушунчалык халид ибн валид согуштун стратегический жолдомолорун өтө кыйын билген киши болчу алла таала ушуга ачып берип койгон эле баардыгы мындай кылды алтымышыбыз мынандай турабыз деди чтоб аркабыздан келип чаппасын депчи круг кылды да топко кирип барды чтобы арқа аузынан кіріп бірінші аппасын мына круг қылып қоямыз ана барлығы тияққа қарап шауып жатады да мынандай ортасына кіргізбей мынандай мынандай қылып шауып жатады да қайра мынандайынан шауып жатады мынандай қылып түшке шейін шауышты бағымдаттан түшке шейін да ұйықтаған емес түштен асырға шейін тигілер көлде бұлар адам емес деді бұлар бұлар инсан емес деп бұлар қашты ошол эле риуаяттарда келет сегиз миңден тогуз миңге чейин адам өлгөн тигилерден булардан алты жети адам шейит болгон мусулмандардан алты жети адам шейит болгон тигилер качты о нары жагында дагы бир канча турган экен алар буларды көрүп качты барды кеткен мына дейт мынаны батырлык деп коет туугандар мынаны батырлык деп коет ошон үчүн халид ибн валид разиаллаху анху айткан сөзү бар уалыңыз батырлық өмірді қысқартпайды қорқоқтық өмірді ұзартпайды деген батырлық өмірді қысқартпайды дейді өмірді қысқартпайды батырлық қорқоқтық <laughs> Қорқоқ болу ажал келгенде эле өлөт ал деле бул деле батырға деле қорқоққа деле ажал келгенде өлөт туған ajal кезде өлбөйт бул халид ибн валид ушунчалык неме болуп сайфулло алланын кылычы деген ат койгон пайгамбарыбыз анан кийин эмне деген төшөктө жатып өлүм төшөгү келип калганда өлүм ажалы ай ай ай ыйлаганда мен ушул жерде эми өлүп атам мыян коркоктордун аялдардын өлүмүндөй депчи үйдө өлүп атам деп мени кандай болбосун пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламдың баты эми пайғамбарымыздың сахабалыгын үшін сахабаларда ушундай батырлығы болгондон кийин пайгамбарыбыздын кандай дейсиз батырлығы адамзаттын ең батыры туғандар, туугандар э ұмытпайлы пайғамбарымыз мухаммад алейхисалам адамзаттын ең батыры